どうも皆さん、こんにちは。白目むくです。畳屋裏話。皆さん、畳の下の古新聞という言葉を聞いたことがありますか畳を剥ぐと下から古い新聞がよく出てきます。畳の下の床一面に新聞紙が敷き詰めてあったりして、 日付を見ると以前いつ畳替えをしたかというのもよくわかるんですが、あの新聞紙、防虫や湿気対策として入れられてたようですが、実はあれはやめた方がいいです。新聞紙は湿気を吸うと、今度はなかなか湿気を離してくれないので、 畳にしても、畳の下の床板にしても、悪い影響しかありません。昔はですね、床下からの風、隙間風を防ぐためや、もしくは昔の家の2階、畳の下の板がそのまま天井になってたんですね。そこから埃が落ちるのを防ぐためとか、様々な役割があったようですが、現代の家ではしない方が